pot za pravice transpolnih oseb v Sloveniji. Dovolj imamo ure in ure dolgega rečevanja psiholoških in inteligenčnih testov, zato da dobimo poprosilo, da lahko v svojih osebnih dokumentih spremenimo eno črko. Dovolj imamo patologizacije in medikalizacije naših identitet, intelekt. bolj imamo prispevanje v davkoplačevalsko blagajno in hkrati poslušanja, da odžiramo davkoplačevalski denar. To kršitvam človekovih pravic transpolnega sveta.